अनादि पुरुषा इंद्रादि का भगवन आदिपुरुष अनादिपुरुष इंद्रादिका तद्दिक्पालिभ्यो नमः इदं पुष्पं स्वचंदनम भगवना आदि पुरुष अनादि पुरुष इंद्रादिका दस्तिका पालिभ्यो नाम दुब्बी इदम तांडुलम दुर्बादुलम भगवना आदि पुरुष अनादि पुरुष इंद्रादिका दस्तिक पालिभ्यो नाम इदम मिष्टान ये विद्यान आदि पुरुषा अनादि पुरुषा इंद्रादि का दर्शिक पाली दो नाम जो एतान दंडपुष्पा धूपदीप तांबूल तथा भाग निविद्यान भगवान आदि पुरुषा अनादि पुरुषा इंद्रादिका का धरती का नाम दक्षिणा ओम दक्षिणा द्रव्यम भगवान आदि पुरुषा अनादि पुरुषा इंद्रादिका का धरती पारिदो नाम उल्लक ईका पुष्पांजलि भगवन आदि पुरुषा अनादि पुरुषा इंद्राधिका धर्तिक पाला पूज्यतुसी प्रसिद प्रसन्नु भावा भूल जाकर चाह तो प्रणाम कर लिया शंख Thank you. घर में शंख छै पंडित उएह शंख आनियौ घर में शंख छै शंख दियौ घर वाला दीदी

भैरव और भगवान बधारी ओम अमोघम ऋषिकेशम जगन्नाथम बागीशम वर्जत्रियम गुणत्रियम गुणातीतम गोविंदम गोखिला नंदम जानकी बलभयम वर्णमामि सदा सत्यं नारायण मत परं जिग्मे जिग्मे शिव भवतार तारणतार गीतान क्षीरा गंगा जलान भगवन श्री सत्या नारायण नमः यम स्नान तृतीय स्नान शुद्ध स्नान भगवान श्री सत्यनारायण नम भगवान गीता गंगा जला भगवान श्री सत्यनारायण नम गीता आद्यादी वर्ग भगवान श्री सत्यनारायण नम कहीं कहीं से लगे दो हमने तो नहाय से दीदी मान ली छे ने हमको अच्छी पहले की हां बोले आत्मा उनको समझ लो ईज मनदीपनम इदम श्रीखंड चंदनम भगपना श्री सत्यनारायण महाजगत इदम श्रीखंड चंदनम भगवना गिरि सत्या नारायणाय नमः यं चंदनम चन्दनं भगवना गिरि सत्यनारायणाय नमः विदुदनाथ

वस्त्रं पीताम्बर अकम्बन सीवी सत्य नारायणाय नमः कचोरी चालू इदं पुष्पं भगवना श्रीसत्यनारायण